हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विजुअल बेसिक uh, का जो कंसोल ऐप है अगर आपको इस तरह का कंसोल ऐप बनाना हो तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है मॉड्यूल वन और फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से नम नाम का एक uh, हमने वेरिएबल लिया फिर नम नाम का लिया और एम यू एल मल नाम से लिया और फिर यहाँ एक काउंट नाम से भी लिया है और फिर कुछ इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करवाया है ये देख सकते हैं सारी चीजें ठीक है तो ये प्रोग्राम हमने लिखा है दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाने के लिए with the help of user ठीक है तो यहां पर अब हम इस प्रोग्राम को चलिए एक बार रन करवाते हैं ये प्रोग्राम आप पूरा देख लीजिए इसको एक बार रन करवाते हैं ठीक है और यहां से कंसोल ऐप पे जाकर के इस पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है रन हो जाने के बाद इस पर लिख के आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर ठीक है जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो एंटर नंबर वन क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है नंबर वन देखिए ये लिखा हुआ है नंबर वन जो यहाँ पे देंगे वही चीजें आएंगी अगर आप यहाँ पे दे देंगे एंटर फर्स्ट नंबर ठीक है तो यहाँ पर वही आएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ enter the first F I R S T number ठीक है तो अब वही चीज लिख के आएगी ठीक है फिर यहाँ देखिए एंटर सेकेंड नंबर दिया हुआ है नंबर सेकेंड तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द सेकंड नंबर तो जो लिखेंगे वही आएगा तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया और अब इसको वापस से हम रन करवाएंगे चेंज करने के बाद आप इसको दोबारा से रन करवा देते हैं तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से रन हो जाएगा और यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है आप देख सकते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर तो अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ पर कोई नंबर एंटर करते हैं लाइक फोर एंटर किया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेवन से तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर को जब मैंने सेवन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया इसी तरीके से कोई भी मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं दो नंबर का फिर इसको एक बार रन करवा लेते हैं फिर वही चीज फोर को मल्टीप्लाई करवाते हैं नाइन से तो यहाँ 36 आना चाहिए और 36 आ भी रहा है तो कुछ इस तरीके से ये ऐप डिजाइन कर सकते हैं ये कंसोल ऐप बना सकते हैं आप ठीक है इसे मैंने सेव कर रखा है देख सकते हैं प्रोग्राम आपको इसी तरीके से लिखना होगा आप चाहे तो वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं लेकिन प्रोग्राम लगभग इसी तरीके से आपको लिखना है ठीक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ओके